farita arte farita inventita Saluton kai bonvenon alla mia nova episodio mi sta spromenanta nella quartalo kai la vetero è sta grandiosa oddio kai per tio mi decidi smontre gino di net Ja. Do kiel mi jam diris al vi mult foje la sta tempe mi ne havas ion specialan por diri. Nur mi rimarkis ke estas pli kaj pli da podcasto en Esperanto pri diversa temoj. Do kaj vid podcasto kaj son podcasto do ambaŭ forme kai do mi joyas pro tio char uh, iu pli da bona alt qualita en havo des pli bone do resto con ni un meditu con ni danko Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi legos eh, el la parco do eble la son kvalito estos iom pli malalta ol la antaŭaj lasta tempo i meditoj. Mi esperas ke tione ne genos vintro. Do mi electis eron el gazeta articolo el la esperantisto quo publicigis en iaro 1891 temas pri long articolo qui est titolo estas actia societo esperantista se ec la play granda unu foia acvego ofte transiras tutes en poste signo constante <laughs> falanta guto truas ec stonon nian laboron kai materiala in rimedo in in ni gis nun usadis sen plane cae dist rite, ni devas nun reguligi, centrigi cae economiigi. Anta ol ni zorgas pri grandai aquoi, ni devas usi la tutan nian forton, por crei almeno guton, sed constantan sen haltan. Cae mi invitas vin, relegi gin, tranquille poste por mediti sur gi. Kiel. Kiel char Zamenhof clarigas uh, iom pli large la faman el dirajon ec guto malgranda constante frappante trabolas monton granitan a parte al tio mi volas rimarchigi cun vi kai al vi che continuezzo vere gravas do la grandezza della nombroi foie nesta stil gravai do oni ne devas tedi alia in qui ne interessigas pri affero, sed montri concrete kai praktike ke ni credas e gi char ni constante labora por gi dan con provia attento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine